Zare herritarra plataformakin nahi beate izketan. Euskal preso eta ieselarien egoera eh, zein ote den jakin nahi nuke egoera hontan koronavirus eh, delata gauzek eh, okerrera egin baito dudik ez da hoden entzat. Zesanik ez, espetxe barrutan zein egoera da, eta saren irakurketare egin nahi nuke gurekin da Mikel Mundina. Mikel, ongi etorri? Bai, bai, eskarrik asko. Zer moduza? Bueno, ba, ongi esan barko, ez, e, egoera honetara hoitzen, eta nola baitere, e, ba, txarrenari honen atereaz, esan genezake. Txarrenari hori de, batek baino gehiok esan digu, e, altxasukoen kantuk dion bezala, xe, txarrenari honen atera nahien, nik ez dakitena da, espetxe barrenen txarrenari honen ateratzeko aukerak izanen dien, Baino zen batetaraino izanen den hori. Zein da egoera, Mikel, ze informazio duzue? Bueno, ba, egia esan, e, egoera orokorrak ezkagarria baldin bada, ba, are gehiago espetxean, ez? Aretak ezkagarriago espetxean, ez? Gu, gu nola baita hemen kanpoan, orain sentitzen ari gara benetan, e, etxean egotea behartua gauden honetan, ba, preso kakotxen artean egotea zer den, ez, eguneroko itxialdia zer den ezagutzen ari gara nola eta alde horretatik igual pozgarria eta igual eskertzekoa da ikustea nola larrialdi egoera honek sortu duen nola baiteko empatia bat edo bakartzeletan biziden egoerarekiko kezka bat edo sortu edalako, ez, jende eta eragili askorengan. Hala ere, oker gauden ikuste, pentsatzen balin badugu, ba, nola baitere berrogei aldi honek eh, gure bizimodua eta preso daudenena nola baitere arrakala hori estutzen duela, ez? Uste, uste gu kontrakoa, ez? Azken batean, konfinamenduak presoen bizimodua gurea baino gehiago kertu duela, ez? Arrakala beraz, haunditu eginda, ez? Orokorrean eh, arrakala hori haunditu eginda, ez? Mhm. Egoera ez da bat ere ona esan bezala, ez, ez da xamurre eta areta gehiago espetxe barrenetan. E, edo ze modutan eta saretik ze irakurketa egiten duzuen momentu hontan? Bueno, guk egiten dugun irakurketa nola bai da hori, ez? E, azken batean ororen gainetik bai eta guztiaren gainetik e, gogorazi behar duguna da espetxan dauden pertsonek ere prebentzio eta babes neurri guztiak hartzeko eskubidea daukatela, ez? Guk kanpoan daukagun bezala xe, ez? Osasunaren osasunaren eskubidea guztiontzako dela eta barruan daudenentzako baita ere, ez? Eta bueno, azken batean e, E, eskubide guzti horiek bermatu behar dira eta ikusten dugu espetxeak ez dituela baldintzarik e, horretarako, ez? e, duela gutxi pasaren astean esaten genuen nola, nola baitere eh, larriki gaixori dauden presoengan eta irurogeita mar urte baino gehiago dauden presoengan eh, jarri beharra zegoela harreta eta egin beharra zeudela nola baitere erabaki batzuk hartu behar zirela. Eta, bueno, orokorrean ikusten ari garena da, espetxe, espetxe instituzioak edo, edo hartzen ari direla erabakiak edo hartzen ari direla neurri batzu, baina neurri horiek beti ere direla kartzelak gehiago itxi edo gehiago isolatzeko eta eta azken batean presoak gehiago isolatu eta kaltetzeko hartzen ari direla erabaki horiek, ez? Uste dugu norabide beste norabide batean hartu balela erabakiak, ez? Eta azken batean eh, presoen osasuna, osasuna eta zaintza lehen etxiko dituen norabide horretan hartu behar direla. Eta momentu honetan ikusten ari garen unagatik, ba, ba ez du hori ikusten, ez? E, azken batean, lehen esan dakoa, baina larrikik aixuri presoen afera momentu hontan konpontzen ez baldin bada, bernoiz konpondu behar dugun, ez? Eta irurogeita mar urtetik gorako presoen ere bai, Ez bali bada orain konpontzen noiz konpondu behar dugu, ez? Guretzako e, egoerak larriak dira eta neurri zehatz batzuk hartu daitezke legeak berak ere hala diolako, ez? Mhm. Pentsa, e, askotan eta aipatu izan duzu eta salatu izan du da, ez E, egoera kakotzen artean esan du normal baten, eta eri edo gaixo dauden e, presoen e, egoera zein izan du den, eta zein den espetxe barrenen, barrenen askotan salatu izan du da Euskal Herrin, besteak beste, Bueno, ba, eske, ez dut imaginatzen, baina kasu, kasu ontan pentsatze, arrisku neondatxezken, e, eh, zera, eh, Mikel? Hori da, azken batean, <clears throat> kontutan hartu dezagun, e, espetxeak, e, bueno, eta azkenean, e, ni beti konparazio egiten dut gu barruan gauden, on, kanpoan gauden jendearekin, ez? Guk berrogei aldian hola baitere, denbora jakin batekoa dela badakigu, luzatu daitekeela, baina badakigu pasatuko dela, ez? Baina espetxean konfinaturik kakotzen artean dauden guztiontzako, ba, ba, bizitzaren parte, beraien bizitzaren parte handi bat hartzen ari da e, egoera horrek, ez? Eta gu etxean konfinaturik gaude, gehienok maite dugun jendearekin e, harremanetan e, gaude nola baita esateko, eta presoak aldiz, ba, gehien maite duten hoiekiko harremana ere, bortizki eta ankerki moztu zaiz, ez? Ba, bizitak e, kendu zaizkie, bakar soilik momentu honetan e, dei, dei batzuk dituzte, zortzi dei egin zituzten orain arte eta amabi deietara luzatu diete Euskal Persoei deiak, e, egunkaririk ezin dute jaso, gutunik ezin dute jaso, e, egoera honek sortu dituen e, e, gauzengatik, azken batean gu, gu, hemen kanpoan zainduko gaituzten jendearekin gaude, ez? Eta eta presoak aldiz kontrakoa, ez? Nola betere, egitura eta zaintzaile nola bete tratu txarra eten gabe maten duen egitura baten pean daude presoak, ez? Gu, gu ingurune seguro batean gaude, berez birusetatik urrun egon gaitezke, birusetatik urrun egon, egon gaitezke, baina kartzeletan osasunari kalte egiten dioten gune ankerra dira, ez? Higiene eskasa dago, baixotasun ugari daude, egoera normalizatu batean ere bai, Belur, belurgarria da kartzeletan dagoen inkortasun tasa, ez? E, hori hola esanik, ba, benetan kezkagarria da guretzako presoen egoera momentu honetan, eta egia da, ba, e, ba, zenbait lekutan esaten ari direla, neurriak hartu behar direla, espetxe barruan, gertatu daiteken ari begira, baina momentu zora indikan, esan bezala, ez ditugu ikusi zentzu batean, bakar, norabide bakar, batean besterik, eta hori da, nola ere presoa gehiago isolatu eta gehiago e, e, kaltetzeko nola hartu direla horrein artekoak. Mhm. Tira, e, eta, bueno, bada gero beste ez aipatu dozo, azkenen e, gu gutxi asko, eta orokorren matxe dugun jendekin eh, gaude, edo, eta, e, bueno, urtixo balin badaudera harremanetan, eta ziurreta segura den e, gure nolabatxe esparrutan, ezta? da? gero beda beste kontu bat, psikologikoki, pentsatzen dut, e, Mikel, beraiek beren zigetan, e, psikologikoki, batetik bai, beraiek bizitzen nahi hori guzi, eta beldurre izan dezakean kezka eta beldur hori, bino bestetik, beren etxetan edo beren familikoek nola dauden eta zema, holako, eh, bueno, murriztu edo hainbat e, murriztu baitizkie eta bai e, eskutitzek bai dena delakoak, nahizta telefono horri zan psikologiko kire, larri izan bai, da. Hori, bai, hori da, oza, gu, beti, ni beti, <clears throat> beti konparazioak egiten dut, ez, gu nola gauden, ba orduan eta aukerrago daudela beraiek, ez? Guk kezka baldin badaukagu gure urkoengatik, gure ingurukoengatik, batera kontu hainbat hainbat eta hainbat kilometrotara dauden preso hiek nolako kezka izango duten haien sendiekiko, haien lagunekiko, ez? E, horregatik ni beti gustatzen zaik konparazio hori egitea ikusteko nolako arrakala handia dagoen e, barruan dagoen preso baten artean edo pertsona baten artean eta kanpoan gaudenon artean, ez? E, ikusi besterik ez dago, gu hemen koan gabe, eta tresna eta aukera pila bat ditugu etxean eguna batik ere, ez? Interneta, Netflixa, mugikorrak, presoek ez dute alakorik e, e, besteekin kanpo, kanpoko jendearekin harremanik izateko, ez? Ziegatik kanpo egiten dituzten ekintzak inkluso murriztu ere egin zaizki, ez? Eskola jarduerak eta olako kontuak hori ere murriztu egin zaio, ordan, erabateko harremana beraiek ere bai e, galdua dute momentu honetan e, kalearekin, ez? Horrek so, sortzen duen, psikologikoki sortzen duen e, galera hori eta eta sortzen duen kezka hori, ba, ba atera kontu nolakoa da, ez? Bueno, hor, eh, irakurtzen ginen besteak beste, hor, e, esate baterako, herrialde katalanetan, Katalunian, eta hor, eh, bueno, maigainen duela, ia eh, preso dituen eh, agintari edo politikari launek, eh, etxera bialote ditzazkean eh, konfinamentu eh, hemen olakoik ez da entzuten. Hori da, eh, olako neurririk ez da entzuten, ez? Eh, bai, Frantzian ere entzun izan dugu, bos mila preso bai. kaleratuko dituztela, guzt, bai, bos mila preso kaleratuko dituztela, baina Euskal Herritarrak eh, ez, ez? Hori da, hori da, bai, azpi dara dago, ez? Mhm. Azken batean, eh, guretzako eta labur bilduz, espetxetako egungo egoerak ezkagarri horri aurre egiteko, beste neurri batzuk hartu behar ditu eh, estatuek, ez? Eta bai Espainiako eta bai Frantziako agintariek prebentzio eta babesa bermatzeko neurriak hartu behar dituzte espetxe, eta hori lehen, lehenengo gauza, ez? Presoen integritatea eta osasuna nola ere batzeko. Eta horren arira, pues, eh, guk premiaz eskatzen ditugun e, e, kontuak, ez? Alde bat, lehen aipatu dudan bezala, larriki gaixuri dauden presoen askatasuna, irurogeita urte baino gehiago dituzten presoen askatasuna, eta nola ere, baldintzapeko askatasuna lortzeko aukera duten presoen e, bere alako askatasuna ere eman beharrakoa da. Legeak ala diolako, eta eta aukera badaudelako horretarako, ez? Eta gero, e, gizartearekin eta kalea, kalearekin nolabait ere harreman hori ez galtzeko e, mugatu beharrean, zortzi ama bidei hoietara mugatu beharrean, ikuste dut, e, espetxe zaintzak, ba, bideo deiak edo bideokonferentziak edo olako sistemak ere jarri barko lituzkela e, martxan, ba, nolabait ere presoak bere familiarekin eta bere lagunekin e, harreman hori e, mantendu alizateko, ez? Mm-hmm. E, agintari politiko edo alderdi desberdinek honen ingurun ere nahiko isilik ikusten die oroar e, Mikel? Ba bai, osea, ematen du, ematen du kanpoan dagoela arazoa eta barruan e, beti ikusi ezina gertatzen direla holako kontuak, ez? Horretarako gure lana ere hori bada, ez? Gure lana da barruan dagoen egoera hori gizarteratzea, jendea sentsibilizatzea, jendea empatizatzea barruan dagoen egoera latz horrekin eta benetan guk ere hemen egin dezakegula egin dezakegu egin dezakegula dexente ba nolabait ere barruan espetxean dagoen egoera hori salatzeko eta nolabait ere gizarteak ere bai horren ja, jabe izanik ba, ba kontuak eh, eskatzeko eta ere eskatu zaizkien ari ez mhm. Tira, ba, egoera hoixe da, beste, beste. Bukatzeko, ez dakite, eh, bueno, mezun bat, e, eh, zehoz errazpimarratu nahi duzun, e, Mikel? Bueno, e, batetik igual bukatzeko gogoratu igual, ez? Eh, nik orain dela ez da pasaren astean, orain dela bi aste hau oraindikan hasi baino lehen eh haunditzen eta egoera hau pixkate larritzen hasi baino lehen, nola barne ministro jaunak, marlaskak nola esaten, esaten zuen, ba, Espainiako espetxean nola ere munduko onenen artean zeudela baloratuak, ez? Eta, bueno, nik erantzungo nioken zan, munduan zehar eh, leku askotan eh, ematen ari direla pausuak eh, egoera horren aurruan eta esaterako, ez? Holandan okerrez balimanago, manago 23 espetxe itxi dituzte azkeneko bi urteetan, ez? Noruegan berreunen bat preso askatu dituztela entzun, entzun duen pasaden astean. Iranen ez da bat mila askatu dituztela virusaren aitzakipean, ez? Eta besteinbat inbat, eta inbat neurri hartzen ari direla munduan zehar, ez? Nik esango niokena zan, espetxerik honena ba, desagertzen den espetxe gura dela, ez? Eta benetan, nahi balin badugu eh, barruan dauden, espetxetan dauden pertsona guzti horiek bergizarteratu nahi balin baditugu, espetxeak aldatu beharko direla, eta espetxeak eh, joan beharko direla desagertzeko norabide horretan, ez? Hori batetik eta bestetik, ba, ba, bueno, sareren izena ere bai, gure besarka da, gure elkartasuna eta gure maitasuna, zenide guztientzako, eta indarra elkartasuna eta maitasun hori ere bai, ba, Espainiar eta Frantziar estatuan dauden eh, herrita e, guztientzako, ez? Zaindu gaitezen denok eta zaindu ditzagun baita ere, ba, espetxean dauden guzti horiek. Miguel Mundiñano, Sare Herritar, Herritar Plataforma, eskarrik asko, zaintzatia zure eta berriz arte. Vale, Berdin, Eskarri asko.